O que você acha que significa existere em italiano? Isso mesmo, significa existir. Mas existe uma expressão com esse verbo que enfatiza algo absurdo, inadmissível de acontecer. É a expressão non existe ou non existe próprio. <laughs> Tornar em si é te, ma non esiste proprio. Non esiste che tu non venga à festa. Non esiste che tu mi dica di no. Ma non esiste che io chieda le dimissioni. Io adoro questa azienda. Mi stai dicendo che tu, sì tu, non guarderai la live di domani alle 19.30 su YouTube dove ci sarà una super lezione pratica di italiano, <laughs> ma non esiste proprio. Ci vediamo domani alle 19.30 su YouTube Italia Paola.